Du hast keine Lust, wieder beim nächsten Roadtrip durch Europa dreimal das Geld wechseln zu müssen? Na dann gewinn! Am 26. Mai ist übrigens Europawahl.